mwami tuje imbere yawe n'uno munsi mwari mu byigwa turiko turakurikirana bitwereka inzira y'ukuri dukwiye kujyamo. mwami turakwinginze ngo n'uno munsi utwigishe uduhe kugira amahirwe n'amahitamo meza yo guhagarara mu nzira y'ukuri mu gihe twerekeza kivuga ngo diye disoreye ikimarazuba hamwe na nyina w'imana kino ni ikigwa kidasanzwe mu by'ukuri aho kumbure kukironka hamwe no kugikurikirana ari amahirwe adasanzwe kandi mugenzi naho utaragikurikirana niba kizoba kigize icyo gihindura ubuzima bwawe cyane niba hari icyo kizoba gifashije mu buzima bwawe ndaguhamagarira mugenzi guca urondera uko gishikano kuri bagenzi bawe benshi bashoboka nk'uko twari ko turabiraba mu cigwa caheze inyuma twarabonye ukuntu abantu b'ibaberi bagereranya abantu bo mwa kino gihe hakwihana barondeye ukuntu ubwabo bikiza ko barondeye ukuntu bacika ibyigomeke ku mana abantu b'ibaberi bariheba hagushikanira ikimazi imana baragisuzugura berekana yuko icyo kimazi atacyo kimaze batangura gushikana batangura gushikana ibimazi babishikanira ibigirwamana byabo kugeza n'aho batanga ibimazi by'abana babo babishikaniye ibimazi by'ibigirwamana byabo batanguye gusenga ibigirwamana bitari bimwe batangura gusenga izuba batangura gusenga ukwezi batangura gusenga inyenyeri batangura gusenga kira kintu cyose umwe wese icyo agombye kwisengera aba aricyo asenga bari bafise imico itandukanye kandi bari bamaze gusabagira batandukanye kumva yuko nabo bashoboye kuyuka izina ryabo ryoba rurangiranwa kumva yuko aribo bovugwa gusumbya abandi hamwe n'ibindi maze abantu benshi isinzi bacucumurira bakukumubikira kuri ino migwi yarondera kwishyira hejuru none uwatwara ubwo bwami yarinde uwatwara ubwo bwami uwarahagarariye abantu bose yari nimurodi itanguriro igice cy'icumi ku murongo w'umunani herekana yuko nimurodi yari umuhungu wa kushi kandi uno nimurodi yahereye mu guhiga mu nyuma ahava abagyihabugabo ku isi yabaye umuhigi cyane ikintu gikomeye gihambaye imbere y'uhoraho kuko yarwanije imana amaze kubaka ubwami bwiwe bugakomera yahavuye ubwiwe yiyitwa imana batangura kumwita ikimana zuba canke diye disoreye kubera yuko bamuha ubushobozi bungana nk'ubw'izuba bavuga yuko ariwe kibirengeye ariwe ategeka ibintu byose hinge mu nkundire ndabibutse icyo nababwiye kuri uno mugabo nimurodi nimurodi se wiwe kushi amaze gupfa nimurodi yaciye acura nyina maze nyina aca atangura gukora ibikorwa bibiri atangura gukora igikorwa cya mbere yitwa nyina wa nimurodi ikindi gikorwa cya kabiri yakora akitwa agaca yitwa umugore wa nimurodi uku niko uyu mugore nawe yahavuye ahabwa izina mu gihe cyo kwitwa semiramisi acatangura kwitwa umugore w'imana kubera yuko nimurodi yari yamaze kwigira imana yaca yitwa umugore w'imana irindi zina yitwa mucamubyumva yuko yari nyina w'imana kubera yuko niwe yari nyina wa nimurodi yari nyina w'imana kwitwa yuko nimurodi yamucuye agahinduka umugore wiwe ni kuvuga semirabisi yace yongera ahinduka umugore w'imana kubera yuko ino migwi y'abapagani imaze kuvuka yakuze hagaca haboneka urukurikirane rw'imigwi y'abapagani ugiye ugakurikiza ugahera kuri iyi babuloni yo mu gihe cya kera ukagenda mu gihe cy'abapagani bose ukuntu bagiye babayeho ugashyika kuri babuloni yo mu gihe cya nebukadinezari mbere ukabandanya ugashyika no kuri roma ya gipagani byose byakomejwe uko gusenga umwana hamwe na nyina byarakomejwe muri roma ya gipagani mu buryo bukomeye mbere no mu bihugu bitari bimwe aho wasanga umugore ari kumwe n'umwana wiwe uwo mwana bakamwitwa yuko ari umwana w'uwo mugore ariko kandi bakanamwita yuko ari umugabo w'uwo mugore mbere n'uwo mugore bamwita yuko ari nyina w'uwo mwana ahandi naho bakamwita yuko ari umugore w'uwo mwana nuko byabandanije bikomera biraduga kugeza kuri roma ya gipagani babyize mu gihe basenga ikigwamana cyabo zuba baba babikuye kuri nimurodi bahavuye bakirisugwa bigira abakristo, ku mubiri gusa ariko ku mutima mu by'ukuri batahinduwe na kirisito byaciye bigenda gute nimurondi bahavuye bamuhinduramwo izina rya yesu kubera yuko abapagani n'abakirisito hari mu gihe cy'ishengero rya perugamo tuzobibona mu byigwa bizokurikira maze baca bafata nimurodi bamubatizamo izina rya yesu hama semirabisi bamubatizamwo izina rya mariya nimurabe namwe turare amajambo amwamwe roma ya gikristo yitwa Maria ikongera ikongera tuyagereranye n'ayo bibiriya yitwa yesu nk'akarorero hari ijambo bakunda kuvuga bavuga ngo umugabekazi w'abatumwa iyo bavuze umugabekazi w'abatumwa ni nk'uko baba ariko baravuga umwamikazi w'abatumwa umuntu aganza agategeka abatumwa dusomye muri bibiliya yose mbere n'aho twofatira kwa kano karorero ka petero icete cya mbere petero yanditse igice cya kabiri ku murongo wa mirongo itatu ku murongo wa gatatu petero avuga ngo umwami wacu yesu kirisito aragahezagirwa mu by'ukuri petero hamwe n'izindi ntumwa mbere na twebwe uno munsi twemeza yuko yesu kirisito ariwe mwami wacu iyo bavuze ngo mariya nawe ni umwamikazi wacu mwumva baba bashatse kuvuga iki baba bashatse kuvuga yuko kumbure yesu na mariya barafise aho bahuriye haruhande y'uko yokwitwa ngo ni nyina wa yesu ariko murazi yuko mu by'ukuri Eh, iyo umwe ari umwami ubundi bamwita umwamikazi mu yandi majambo iyo bise iyo bavuze ngo mariya ni umwamikazi w'abatumwa cyangwa umugabekazi w'abatumwa baba bariko barerekeza yuko boba bafitaniye isano hagati ya yesu na mariya y'ibyerekeye kuba umugore n'umugabo ngira ngo ibyo murumva yuko ikindi kigeretswe ko bashaka kumukuza bamurutishe yesu ndashaka kubabwira isano bifitaniye n'ibya semiramisi semiramisi nimurodi niwe yatangiye gupfa maze nimurodi amaze gupfa kahise kabivuga kiki kahise nk'uko mbere karaturuka no ngo semirabisi yarahishije ikiziga cyiwe maze ababwira yuko nimurodi n'aho yapfuye yahinduye gusa ubuzima kubera yuko ari imana idapfa yagiye kuba mu muyaga yagiye kuba mu muramaze kubona ishami ry'igiti bazana irafitaniye isano no mu mw'ico gihe kubera yuko uko umwaka utashe abapagani bahora bagenda kuri ca gishisi hamera ishami bajanye ko ibintu bimota neza bajyanye ko amakado hamwe n'ibindi kugira ngo bashobore kubishikana ngaho icyo nshaka kuvuga rero ni icahe kwa bino bintu nuko semiramizi niwe yasigaye ategeka ategekesha igitsure hamwe n'ubushobozi byitwa yuko ari nimuroda ariko arategeka atagihari nicyo gituma kubera yuko uno mugore w'amanyanga ari we yasigaye ahenda abantu abahendesha ibi na biriya nicyo gituma ari we yahavuye ashigwa hejuru cyane abantu benshi bahora baza kuri we bamubwira ati dusabire kuri nimurodi kubera yuko murumva yuko ari we yarazi iyo nimurodi ari nicyo gituma abantu benshi baza bamutura imitwaro dusabire kwa nimurodi tubwirire nimurodi tubwirire imana yacu zuba ibi n'ibi hamwe na biriya ntago ari umuntu asanzwe kubera yuko bavuga yuko azi byose arabona n'umunsi bazopfa iringe tugaruke kwa rino jambo rivuga ngo nyina w'imana imbere y'uko turangiza kino cigwa eh, cy'uno munsi rino jambo rivuga ngo nyina w'imana nimurabe yesu igituma yesu mu buryo bw'umubiri baje kuri we hariya muri matayo igice cya cumi na kabiri ku murongo wa mirongo ine na gatandatu gushika ku murongo wa mirongo itanu bakamubwira ngo mama wawe na bene nyinso bariko barakurondera wino hanze barabe yesu yarahindukiye arifata neza arababwira ati mama na bene mama nabumva ijambo data yantumye bakaryizera bagenzi nta wundi muryango yesu kirisito afise ni wewe hamwe nanjye muri ubwo buryo ducika ishengero twese twishize hamwe ducika umugore adasanzwe kandi agororotse aboneka muri bibiliya hariya mu byayishura yohani igice cya cumi na kabiri ntago uno mugore avugwa afitaniye isano na mariya mwamaze kumva yuko mariya avugwa mu mu migwi ya Gikristo ntamaze kubabwira iyo n'iyo akomoka akomoka kuri uko imyaka igenda ihera bagenda batora akantu ko muri babuloni ya kera bakazana muri babuloni yo mwa kino gihe yiyitirira yiyitirira ngo idini rya gikirisito bafise amazina meza amwamwe akaba ari amazina y'abarugutano yo gutuka imana kubera yuko kandi atahandi uriko werekeza atari kurimbuka imigigwa yose ikogwa mwa kino gihe irafise aho yakomotse hago abantu bifatanya nabo ariko kandi igihe ntabwo kirarengerana nicyo gituma mugenzi ndaguhamagarira kubandanya ukurikirana kino cigwa kugira ngo ushobore noneho kumenya